O Vamos, vamos. boy. Thank you. so far more. So, so for hello, hello. far. いああ、私なんか食べてる。 Lasing yata. <laughs>